Eh, nosaltres vam, vam, vam sortir de, de tots els moviments socials de plaça de Catalunya a maio del, de 2011. Eh, es van donar compte de que els medis de comunicació de masses no estaven comunicant el que estava passant i si ho feien era d'una forma totalment eh, bueno, mentint i inventant-se les, les notícies. Eh, era necessari contar les coses des de dins i aquesta és la, la postura de fotomoviment des del, des del principi, acompanyar els moviments socials, som part dels moviments socials, de fet, eh, dins del grup eh, que som ara 10, eh, 10 persones, hi ha gent de tot tipus, parlava abans de, trans, de transversalitat i de diferències d'edat i tal, efectivament tot és el cas, tenim des d'una persona que està jubilada, està gent molt jove, eh, que acaben de terminar estudis, eh, hi han des de sociòlegs, està eh, gent que s'ha dedicat al sector de l'alimentació, jo que vinc dels arts visuals, vull dir, és, és, eh, eh, hi ha gent de, de, diverses, eh, de, de varis sectors. No? Eh, som una plataforma independent eh, i que contem el que, lo que com, com us deia, el que els mainstream media oculten. Fa cinc anys que estem als carrers, eh, <clears throat> i eh, bueno, eh, estem als carrers principalment perquè els medis de comunicació eh, ja, no, ja no són... Eh, no són les, les, les empreses i els, els, els negocis de comunicació, sinó que bueno, eh, jo mm, eh, crec que des de fa anys ja eh, i a més fan servir el mateix eh, sistema que van fer servir amb la resta de la societat eh, es, van, aconsejar van aconsellar que tenien que créixer, que fas grans corporacions per, per poder competir a nivell global eh, Mm, si no hi havia calés, bueno, doncs ja els bancs, determinats ja se'ls deixava, han creat un, una, una, una deuda brutal, i eh, bueno, doncs, eh, van acabar sortint a, a bolsa quasi tots, eh, ara estan en mans d'accionistes i per això veiem les mateixes empreses darrere de medis de comunicació molt diferents, eh, darrere de, de, de, de canals de televisió, el cas d'Antena 3 i de les Estes, un cas Eh, clar, no? se treballen dos targets diferents, però bueno, l'accionariat és el, el mateix. No? <clears throat> bueno, eh, al caliu d'això surten nous, nous medis, com els que estem aquí, molt més livians, eh, jo crec que no són sostenibles els grans edificis i el sistema de distribució de notícies de fa 10 anys o, o inclús menys, eh, és bastant eh, complicat de mantenir la independència amb estructures tan complexes i tan pesades com les que havia abans. Les nostres estructures, eh, crec que la de tots els que estem aquí representats, són bastant més livianes, eh, molt més gent, eh, treballem d'una altra forma completament diferent, la distribució, en el cas nostre almenys, eh, és en, en xarxes socials, és eh, fent servir les noves tecnologies i eh, des d'ahir eh, informem. <clears throat> I a més, eh, jo crec que un, una de les raons eh, eh per la que s'han tret lleis com, com, la, com la llei Morlassa i tot aquest tipus de, de legislacions és precisament que callar eh, aquests nous medis que ens expressem eh, i, i moviment social que ens expressem eh, fent servir les, les xarxes socials i internet. Eh, <clears throat> bueno, nosaltres vam estar des del principi, com es deia, el, als carrers, acompanyant aquests moments socials, i des de fa un any, eh, que són algunes de les imatges que estem, que estem veient ara, eh, van, van, bueno, ens va agafar de sorpresa una mica tota la, la crisi aquesta de, dels refugiats. Eh, de fet, hi havia dues persones de Fotomento que estaven de vacances a Budapest. Vull dir, els, els va agafar i van decidir eh, suspendre les vacances i començar a informar del que estava passant perquè els medis no, no ho estaven comptant. No? Eh, a partir d'ahir vam estar pràcticament jo crec que en tots els camps, ens anem tornant, eh, uns, eh, anem, anem altres, i bueno, vam, vam estar, bueno, teniu eh, imatges de Lesbos des del principi, ara està ja està, tenim dos persones eh, en fronteres, que és Moni, que està a Grècia, Moni i Robert també. No? I bueno, una mica he, he fet una, una, una petita selecció de les, de les imatges que, que, que, que estem comunicant i que hem fet allà als camps aquests. Eh, que m'agradaria, i també el que li aquestes imatges, és eh, dir-vos que, bueno, que tot, tot això que esteu veient eh, és, és, és una, una mentira de què ha passat demà. O sigui, no són refugiats, perquè no els hem donat refugi, són demanants de refugi en tot cas, eh, i tampoc és una crisi. No hi ha cap crisi de refugiats. Eh, això és un negoci com la copa d'un pino eh, <clears throat> hi ha indústries que, que estan fent molts calés amb, amb això, eh, interessa a nivell polític, perquè bueno, interessa mantenir eh, la pressió en determinats països per a tenir un, un, un enemic eh, potent per, a, bueno, per, per continuar amb la història de canviar llibertat per seguretat, eh, estan sembrant l'odi, no sabeu, amb la, amb la il·lusió que arribava aquesta gent a Lesbos eh, després de passar el que havien passat, la il·lusió amb la, amb la que arribava a Europa i com, eh, com s'han rebut aquí. O sigui, la pregunta ara en, en els camps és per què Europa ens feu això? O sigui, la gent no, ells no entenen perquè no, no hi ha una resposta més positiva per part d'Europa. De, de no? <coughs> bueno, això alimenta una indústria humanitària, veiem com eh, quan, els, quan fan falta les grans organitzacions eh, socials no estan, ACNUR eh, brilla per su ausència o estan mirant el que passa sense fer res, eh, hi ha una indústria armamentística del darrere, hi ha una indústria aeronàutica, departaments d'investigació, bueno, és un, és un negoci bastant, bastant potent. Eh, les valles entre Melilla i Marruecos, 10 milions d'euros a l'any, eh, després per per, eh, per deportar a països d'origen eh, refugiats 49 milions d'euros anuals, vull dir, són unes xifres que comparades amb els que, amb els que ens gastem per rebre aquesta gent són, bueno, són bastant significatives. Hi ha projectes bastant delirants, el projecte... A veure, un, una mica la, la, la, <clears throat> com funciona això és que des de la Unió Europea, i això ho podeu, ho podeu consultar, estan obert, eh, se beca una sèrie de grans empreses perquè facin investigació sobre la seguretat de les fronteres. No? Eh, eh, bueno, es, es, es financien i parlant de molts milions d'euros, eh, bueno, hi ha un projecte, Sniffer, eh, que són, bueno, és un, un, un, una, un, una investigació que, que es fa per aconseguir un aparell que reconegui l'uro corporal de gent que està amagada a vehicles i que intenten creuar la frontera. 3,5 milions d'euros ens costa això. Eh, després, una vegada que además, aquestes empreses rebren, eh, els hi paguen la investigació, bueno, els hi paguem la, la investigació que fan i la recerca, després, per suposat, els comprem els aparells i tot això. La, la Unió Europea va destinar eh, gairebé el triple en protegir les, les fronteres que en donar refugi. Eh, Espanya, eh, la diferència és més radical. Eh, el govern espanyol ha destinat en l'últim lustro eh, 290 milions d'euros per sejar les fronteres i menys de 10 milions per acollida, <clears throat> segons xifres d'Amnistia Internacional. Eh, hi ha grups eh, darrere de tot això, hi ha empreses, hi ha noms, hi ha, hi ha cognoms, hi ha accionistes, eh, grups que participen en la, <clears throat> en la creació de polítiques europees de defensa fronterissa, eh, Fimecànica, Airbus, Tales, a l'Espanyola Indra, mm, que han sigut els majors beneficiaris de, dels projectes d'IMASD, el que us deia abans, dedicats a evitar l'arribada la, de migrants i refugiats. Eh, projectes com Operamar, Guimàs o, Aero, <clears throat> o Aeroceptor, que tenen com a objectiu protegir les fronteres des de l'aire, o altres com Stavorsec, Efisec o ABC 4 u que hacen més impenetrar les fronteres terrestres. Inclús s'han desenvolupat, eh, desenvolupat sensors per detectar persones escondides, el que us deia abans, de... s'estan investigant també robots patrulleros en el mar, eh, en les fronteres terrestres, el sistema Talos... Bueno, són, com veieu, tota una sèrie d'empreses que, que el mecanisme, de més, és perquè no es noti massa, suposo, eh, treballen per mig d'empreses subsidiàries, eh, Airbus ha participat en 10 projectes repartits entre 14 empreses subsidiàries d'Airbus, eh, entre les que està l'espanyola Eurocopter, eh, 17, eh, 17 empreses eh, subsidiàries de Fimecànica, que són el gegant, el gegant industrial italià, eh, que han, han rebut eh, financiació per, per, per altres tants projectes. La multinacional francesa Thales, que, que la que us deia abans, eh, 18 projectes eh, a través de 13 empreses subsidiàries. Bueno, com veieu, és un, és un negoci de, de collons, això. Bueno, és el mateix negoci que la guerra, és el negoci de, bueno, pues de, la, de la destrucció i de, bueno, que és el que, el que dona calés. No? Eh, bueno, i una, una, una mica és això en el que estem ara, eh, cobrim, seguim, cobrim els, els carrers també el que està passant, per suposat, estarem al, al, a, eh, amb lo del CIES segur, descobrint-ho i, i, bueno, i aquí, aquí seguim per el que els moviments socials necessiten per donar ulls a la gent i per contar el que està passant. Moltes gràcies.